اب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے یہ نمبر ایسا ہے نہیں don't think it is over because آپ کو دیکھیے forty eight is a long long time اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے پانچ تو میں خرید رہا ہوں نا میرے پاس ہے میسج دینی ہے کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دینا وہ والا پانچ اور اگر دس ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ پہ اس وقت قوم الارم ہوئی ہوئی ہے یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیت جیتیں تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کوئی بھی ہربا ہو ہو ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے